porque son cosas muy pesadas, ¿no? Y eh, avisarlo suavizarlo o eh, ponerlo en, broma o con chistes para que se pueda entender mejor y para que nos, no nos aburrimos, pero desgraciadamente no he tenido el tiempo. Yo eh, digo que eh, en el 2050 ya no tenemos el agua natural. El agua no es un elemento natural, no está producido de la naturaleza, es un producto y una tecnología. Eh, y por eso puede ser una mercancía. Y eh, no hay problema eh, para pagar, porque cada uno paga segundo de su y también sobre el agua que utiliza. Si uno está pobre puede tomarse directamente el agua del, del abastecimiento ¿no? Eh, sin tomarse el agua, eh, agua pura. Eh, Lo que tiene dinero puede tomarse el agua pura porque tiene dinero. Y todos están convencidos que por ser una mercancía eso es el valor que se tiene que dar. Así que ninguno se, se enoja o, contesta algo sobre eso. Eh, y eh, también es que ve el agua como una cuestión que no, que no le pertenece, justamente porque no le pertenece de esa manera. Y así eh, lo que querían privatizar y comercializar el agua tomaron su auge finalmente porque destacaron el agua de nosotros y porque ponieron en la gente la idea que el agua es una mercancía pero lo han hecho de hecho también, lo han hecho. Así que el problema es que tenemos tiempo hasta el 2050 para hacer algo. La otra cosa es que contemporáneamente eh, la democracia eh, existe todavía como palabra porque eh, es importante, pero es la democracia individual. La democracia individual es lo que ejercita el ciudadano para ayudar el poder a funcionar eh, eh, el poder no tiene personificación, porque tampoco los caudillos son importantes, porque los caudillos eh, todavía se habla de populismo y hablar de pueblo cuando se, siente la democracia individual es un poco peligroso, así que el poder no, el poder existe pero no se conoce importante, la gente no conoce, poder ayuda o cuando piensa algo lo, se lo va a guiar a un poder que no conoce y todo se arregla. Em, ¿Por qué? Porque el poder es neutral. Por, por, definición el poder es neutral y si la democracia está hecha del de, derecho individual, el individuo ayuda al poder que se perpetúa eh, tranquilamente porque es neutral. Eso es lo que quería hacer, creo. El problema es que cómo se puede llegar a eso. Parece tan raro, yo no creo que sea tan raro, porque todas las condiciones ya están. ¿Cuáles son las condiciones? Eh, eh, antes que todo es la cuestión que ahora pensamos que estamos en un cambio de fase y no pensamos que estamos en un cambio de época. Pensamos que es útil todavía hablar con los partidos porque puedan cambiar ellos nuestra vida eh, y eh, estamos convencidos que, eh, mm, que, de esta manera podemos cambiar. La otra cosa que, que, mm, mm, que, nos afecta es que al pensar eso no pensamos de ser capaz de gestionar nosotros la vida. Es por eso, porque continuamos a decir que son ellos que nos pueden dar una ayuda eh, y continuamos a pensar que somos, no somos capaces. La otra cosa es que el poder cada cuanto va a cambiar espacios institucionales de poder y de democracia. Una vez tú piensas que tienes que agarrarte de la alcaldía para cambiar y cuando los, vas a, agarraron, eh, la alcaldía no tiene más poder para cambiar. Cuando vas a decidir que es el Estado, el Estado ya no tiene poder y es la Europa. Cuando piensas que en Europa son las macroregiones? cuando piensas las regiones, Dice que son las zonas metropolitanas. Eh, así que eh, cada cuando eh, nosotros nos acostumbramos, porque somos humanos, a tener una idea de espacio donde cambiar y cuando estamos allá, ellos cambian. Y nosotros no tenemos más el espacio, ya estamos decepcionados y no sabemos qué hacer. por eso que eh, qué hace esto, que nos eh, aleja del tema de la democracia, porque si nosotros no encontramos un espacio donde hacer algo, no sabemos dónde ir y, empezamos a no tener idea colectiva de hacer. Así que por eso que empezamos a pensar que tenemos que pensar a nosotros y no, al, colectivo. Después hay también el hecho que eh, que nos cambian cada cuando no solo el espacio, pero el tiempo. Eh, hace poco estábamos <coughs> discutiendo del hecho que eh, antes había eh, una, carta que se enviaba por correo, después ha empezado la otra cosa, la computadora, la información, Facebook, etcétera, etcétera. Es que comunicamos siempre más con velocidad, pero comunicamos siempre menos y siempre menos pasionalmente, siempre menos eh, con el cuerpo y con la cabeza. Eh, es que eh, los medios no son para utilizarlo al mejor, a lo que tienes que hacer. Porque si yo tengo que decir a vengo a las 5, me necesita solo un mensaje, pero si tengo que decirle que es una buena chica y que la quiero mucho, no puedo utilizar, porque si voy a utilizar aquel medio, eh, ella se puede equivocar y seguramente se equivoca porque entiende que, con qué le va a pasar a este hombre, ¿no? Así que, eh, pero nosotros confundimos los medios con el tiempo, en el sentido que pensamos y eh, el, el, poder a establecer cuál es el tiempo hegemónico ya ha resuelto el problema del contenido, porque si tú estás en un tiempo que no es tuyo y en un espacio que tiene siempre que cambiar porque te lo cambian, eh, tú ya no, sabes qué contenido darle a tu vida. Y, eso es un problema muy grande. Es por eso que la gente a veces no se da cuenta de qué está pasando y no se da cuenta que no es una fase para una época. No es que, que ve un enemigo y, quiere luchar, luchar contra el enemigo, es que no sabe cuál es más el enemigo y no sabe cómo ponerse, qué hacer. La otra cosa que, ha pasado en este momento es que contemporáneamente a esto el sistema ha destruido cualquier cuerpo intermedio social y cualquier cuerpo intermedio político. Ha destruido todos los sindicatos, también cuando eran reformistas, porque antes le dinero para que reformistas reformista y después lo han destruido porque siempre es demasiado popular para ellos. Eh, han destruido las grandes organizaciones ambientalistas, todos los cuerpos intermedios porque la gente, el individuo, la persona, pudiera eh, considerarse también como parte de un grupo. Y así ha, ha resuelto esto eh, cortando la posibilidad que tú seas una, personalidad social y se ha transformado en individuo. La otra cosa que han hecho es eh, la, la, que saben que pueden pasar problemas de contaminación con el agua, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque eh, hay otra manera para controlar el agua, que la gente pueda morir por contaminación y que la gente con todo lo que le pasa, también el agua le puede dar daño, le puede dar muerte, ellos pueden imponer poder militares sobre la utilización del agua e intubar toda la agua por una cuestión de seguridad. Seguridad eh, también científica. Tenemos que entubar el agua también por esta cuestión porque si no se va, se va a contaminar. No vamos a resolver las causas que ha eh, destruido y contaminado el agua, pero esa es la excusa para hacer la otra cosa, es la shock economy. Pues, no le importa cuánta gente muera, a ellos no le importa. Es, todavía en este problema hay el otro problema que decía antes, que no nos damos cuenta que nosotros somos humanos y lo que eh, dirige todo esto son humanos que pero no tienen al centro de la humanidad. Es por eso que nosotros no pensamos, el, eh, el elemento humano no piensa que hay gente que está allá y que gana para nuestra muerte. No puede pensar, también nosotros si lo vamos lo sabemos que es así, pero nos cuesta pensar que otro humano puede hacer esta cosa. ¿no? Y es por eso que a veces no lo queremos saber, porque es, tendríamos que tomar eh, una, actitud de lucha tan grande que, es un poco particular. Eh, después de eso, eh, <coughs> <laughs> hay demasiado, <laughs> pero después de eso hay también el hecho que, que ¿Qué pasa? Que cada uno acepta que, por ejemplo, el agua se pague con una, con no con una carta. Así que lo que están experimentando ahora en Sudáfrica llega a ser la cosa generalizada en todo el mundo, ¿no? Porque no nos pensábamos que era la cuestión soltanto de los africanos, y los pobres, mientras que eh, la carta prepago eh, llega a ser un elemento de la financiarización y del control del agua. Después hay la cuestión que eh, eh, la, cada uno paga el agua a según de qué hora va a utilizar el agua y qué tipo de agua va a utilizar. Eh, así que hay un precio por el agua que tomar, hay un, precio por el agua de, ducharse, hay un precio por el agua para, para otras cosas y mientras que hay toda esta forma de vender el agua, hay un sistema de precios que está controlado de ellos. Y, pero por la idea eh, que, decías antes, nos parece una cosa tan normal que, que aceptamos tranquilamente. Eso eh, creo que, sean eh, algunas cosas que, que me vinieron cuando terminé de escribirlo. He dicho, oh Dios, <laughs> pero veo que es posible creo que es posible porque eh, nosotros pensamos, pensamos siempre a combatir el tiempo, el espacio de, los, lo que consideramos enemigos, pero no pensamos cuál es nuestro espacio y cuál es nuestro tiempo, porque pensamos que existe solo el tiempo que, existe, entre que no es así. Yo creo que eh, la, única sería lo de eh, no ir atrás de todos los problemas que hay, de todos los pequeños problemas que hay, pero que nos capacitamos a, vivir en nuestro tiempo, en nuestro espacio, porque si pues, no, no, hay posibilidad, porque no consideramos que hay otra opresión que las de la cabeza, que es la colonización mental que tenemos. Es por eso, el término que, eh, que la cuestión no es de fase, es de época. Nosotros pensamos que estamos en un momento, mientras que, estamos en otro momento. Así que cuando llegamos a entender cómo está el tiempo actual, ya está hay otro tiempo. Y, de esta manera siempre pensamos que, no, eh, no somos capaces de hacer las cosas. Mientras que no es que no somos capaces, es que tenemos que recuperar nuestro tiempo y nuestro espacio.